大家好，欢迎来到德国生活全方位。有了德国生活全方位的陪伴，生活变得更美好。Have a nice life。这次是德国房贷第二集呢。如果想看德国房贷第一集的内容呢，可以进入我们的频道，或者是直接点击链接观看。德国房贷第一集的内容呢，主要是让大家对德国个人房屋抵押贷款有一个总概念。 然后我从合同、年金贷款、获取融资形式和贷款人风险以及其他事项为大家进行了讲解。那这一期德国房贷第二集的内容主要是聚焦在德国年金贷款和它的优势和劣势，德国浮动利率贷款和它的优势和劣势。最后呢，我将德国浮动利率贷款和中国的 LPR 进行了一个对比。那根据德国联邦统计局的报告，有百分之二十二的德国居民拥有公寓，百分之二十八的德国居民在德国拥有别墅。那德国的银行为贷款人提供了哪些抵押贷款的形式？ 呢？那我们现在的话，从最经典、最常用的抵押贷款来为大家介绍年金贷款。 那所谓年金贷款中，这个年金呢，就是指贷款利率在整个贷款期限中是不变的，它包含了本金和利息。那具体关于年金贷款的本金和利息的内容，请大家参看德国房贷第一集的内容。那为什么年金贷款很受欢迎呢？是因为贷款人确切的知道在贷款合同期限每一笔分清还款的金额，这样呢，他就有机会用当前较低的利率来签署贷款合同了。 那这里我们还要看一下啊，每年的这个还款金额对贷款有很大的影响的，因为如果每年还本金占百分之一的话，那可能要五十年才能还清全部的房款。那如果把每年还本率提升至百分之二，那还清房款呢就可以缩短二十年。 那我们废话不多说，直接开始看例子。在这里例子里是年金贷款二十万欧元，固定的实际利率百分之一点五，贷款期限十五年。那还本率就是每年还本金的比例为百分之一的时候，每月还款金额是四百多欧。但是贷款期限十五年到期了之后呢，还本金才还三万多欧元，还有十六万多都没还呢。那支付的利息是有四万多。那但是呢？ 后续贷款的固定利率百为百分之一点五的时候，还完全部房款所需的时间需要六十一年零三个月，实在是太夸张了。那还本利率增加到百分之二的话，每月还款的金额是增加到了五百八十多欧元，但是呢，十五年贷款期限结束了之后，能还掉将近七万欧元。 那支付的利息的总额也降下来了，到了三万七千多，将近三万八千多。那呃，还完全部房款所需的时间呢，就只要三十七年零五个月。那如果还本率到百分之三的话，每还款金额是七百五十欧，然后十五年到期是还了将近十万的本金了。那支付的利息呢就更加低了，只要三万四千多。那最后还完全部房款所需的时间呢是二十七年零二个月。 那在这里给大家分析一下年金贷款的这个优势和劣势啊。它的优势就是它的利率在贷款期限中呢是确定不变的，有较高的计划安全性。那它的劣势呢，就是说它有利率的风险。 比如说呢，如果在贷款期间呢，市场利率下跌了，那贷款合同因为是固定的，所以贷款人的话无法和银行再协商更改贷款利率，这是一个。第二个的话就是签订后续的贷款合同后，呃，可能会拿到比第一次贷款更高的这个利率，这就是利率的风险。那么签订合同后呢，合同的条款也是无法更改的，那这个就是年金贷款的几个劣势。 那么在这里呢，德国贷贷款的专家也提示啊，如果贷款人他适合需要较高安全性的这种计划安全性，也就是合同签订了之后，利率等合同条款就一直这么。 进行了按协商好的不会有任何改变，那贷款人可以选择这种年金贷款的形式。那么还建议呢，贷款人把这个还本率提升至百分之三，减少还清全部房款的时间，以便减少上述所说的利率风险。 那这里呢，夏夏要为大家再介绍一种德国的贷款合同，叫做德国浮动利率贷款合同。那这个浮动利率呢，它的字面上理解呢，是与固定利率是相对的，就是说利率它是浮动在变化的。 那么在贷款期限内呢，银行或会在每三个月或者每六个月重置一次贷款利率。德国的银行呢是根据 Eurobor，叫做欧洲银行间同业拆借利率，来作为计算利率的基础，再加上银行对每位贷款人的信誉和情况进行一个评估评估，最后提供给贷款人的一个利率。那假如签署了浮动贷款利率的合同了之后，贷款利率突然上升了，分期还款金额突然大增，那这 时候，贷款人可以选择在重置利率之前呢，将浮动利率贷款合同置换成为固定利率的年金贷款。那另外呢，贷款人也选择，可以选择多交一点手续费，在浮动利率贷款合同中选择限制利率上限。 那这样的话，如果市场利率高过这个上限，那你拿到了当期的这个利率仍然是设置的那个上限利率了。这里呢，浮动利率贷款合同有什么优势和劣势呢？那就是说，如果利率下降的话，你就可以直接受益；那如果利率上升的话呢，你也可以选择将浮动利率贷款合同转换成为固定利率的这种年金贷款，或者是选择利率上限限制，避免它这个利率涨得过高。那它的劣势就是。 它的这个利率是一直是浮动的，就是贷款人他无法长远的预测每月还款的金额。那在去年二零零九年八月呢，中国也发布了一个叫 LPR 的这样的一个利率，它叫做中国贷款市场报价利率。 那它给贷款人的利率似乎也是浮动了的。那中国的这 l p r 和德国的浮动贷款利率是有什么区别呢？首先呢，它们定义是不一样的。德国浮动贷款利率根据的是叫做 Eurobor，就是刚刚说到的欧洲银行间同业拆借利率。Eurobor 是一种参考利率，是由欧元区银行在银行间市场提供无抵押短期贷款的平均利率构建而成的。那中国贷款市场报价利率 LPR 呢，是中国金融机构。 对其最优客户执行的贷款利率，根据中国十八家报价银行公开市场操作利率计算得出的。还有呢，它们的性质也是不一样的。LPR 其实与 Eurobo 的这个性质是类似的，都是被参考的基准利率。那德国浮动贷款利率参考的是欧洲的 Eurobo，LPR 呢是在中国是被参考的对象。 德国浮动贷款利率和中国的这个 LPR，它的计算方法也是不一样的。那德国浮动贷款利率是等于 Euribor 再加上银行为每位贷款人评估后给出的附加利率。那中国的这个 LPR 呢，如果是二零一九年八月后转换成为这个 LPR，那给贷款人的实际的贷款利率是等于 LPR 报价再加上加点数值。 接下来，德国生活全方位还会持续为你展示德国的方方面面，分享各种德国生活的实用妙招、生活好物、理财小技巧。别忘记关注、订阅、转发、分享哦！如果你还有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。下期德国房贷第三集还将继续为你展示其他形式的住房抵押贷款。我们下期再见！